Я, кстати, срал. Я, кстати, срал. Ты на Фуфу на связи. Фрэш хуйня-мня. Слово коня, я ебал пизду. Ты ебаный просто как огня. Заебал меня. Ебаная хуйня. Фрэш видоса. просто так опять Заебал меня, ебаная хуйня Трэш видосом мутил, хуй помыть забыл Кто лучший моб, спроси кто-то у меня Кто лучший моб, я отвечу, блять, овца, овца Если, сука, не согласен, то сосни моего хуйца Ведь в Майнкрафте лучший моб была всегда моя овца Много про нее я уже вам рассказал Лучше смотреть на овцу, чем учить этот матан Овцу любить буду всегда, ведь она секси Японский бит, на нем слова Мессины, факу уёпта, бля Фрэш хуйня, злого коня Я ебал пизду, ты ебаный просто как Заебал вал меня Ибо моя хуйня Фрэш видосом мутил Хуй помыть забыл Фрэш хуйня меня Золого коня Я ебал пизду Ты ебаный просто как огонь Царит вал меня Ибо моя хуйня Фрэш видосом мутил Хуй помыть забыл Сука, блядь Пинь-пинь-пинь-пинь-пинь-пинь пинь ха. кинь кань кинь-кань-кунь бэнь бэнь бэнь бэнь. Ху! Ха! Кинь кань кун кинь кань кинь кун. Ху! Кинь кун кань кинь кун кинь кун Куритин каган кин кин бен кин Вы еблан? Фрэш хуям я, злого коня, я еблан пизду, ты еблан просто как. меня Раньше видосом мутил Хуй там забыл Антон Кузнецов Повелитель огурцов